there. On va partir par là. Et essayer de monter l'antenne. Puis ensuite, si on peut, on fait les silos. C'est parti. c'est bon, je suis au sommet. J'ai un peu les mains qui brûlent, j'ai mal au bras. Mais euh, la vue est sympathique. Il y a une grande plateforme ici qui bouge un peu avec le vent. Et puis euh, il y a les antennes. L'échelle faisait bien euh, je sais pas, 60, 70 mètres sans, palier. C'est un peu fatigant, très fatigant. D'ailleurs, j'ai fait une pause. Je pouvais pas filmer sur la fin parce que je pouvais pas tenir la, GoPro dans la bouche. Mais voilà. Donc, euh, si je l'ai pas dit avant, c'est une usine de biocarburant et euh, qui est toujours active, elle n'est pas abandonnée. Donc on fait une petite infiltration là aujourd'hui principalement pour monter ici. Dans la journée, la vue doit être géniale. Et là, on voit que l'usine, ce qui fait nuit. Bon, je vais commencer à redescendre parce que ça prend du temps. C'est parti, rendez-vous en bas. ça Non, regarde. groupe. Ça sent bon le grain en vrai. trop tard. Ah, Pas le temps que je fasse. Il y a la clé sur la porte, mais il y a tellement de merde d'oiseaux que quand je vais tourner, ça fait genre. 要舒服，要舒服，亮眼睛。舒服。 C'est du gras. Infiltration réussie. ouais. On n'est pas encore sorti. On n'est pas encore sorti. Ouais. Pas encore repéré. Par là Oui, oui. Hein. Non Comment on peut faire le tour Par là-bas Carrément. Allez, on va y arriver. Il y a le mec en rouge, dépêche-toi, il est à la Il est où